Selamat sore pencinta DGS Channel. Jumpa lagi dengan live streaming bersama saya dalam pembahasan tentang penggunaan patung dalam gereja Katolik. Mungkin dalam uh, setiap pertemuan kita dengan orang-orang yang mempertanyakan tentang patung dalam gereja Katolik, kita Eh, sering menjawabnya dengan jawaban yang agak membingungkan. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan kepada orang-orang yang banyak kepada kita. Nah, yang perlu kita sadari patung-patung yang ada dalam gereja kita adalah sebagai simbol sana dan juga dan juga lambang dan juga sebagai alat kita tentang Eh, tokoh-tokoh yang ditampilkan melalui patung itu. Sebagian oknum itu hanya berdasarkan penggerakan iman Katolik. Mereka selalu mengatakan bahwa bersujud di depan patung adalah menyembah. Tentu saja tuduhan semacam ini sangat gegabah dan terlihat dangkal. Karena banyak tindakan bersujud yang bermakna lain dari apa yang kita saksikan. Hal bersujud yang dilakukan oleh orang di depannya, melainkan suatu penghormatan kepada sosok yang berada di balik apa yang digambarkan oleh patung itu. Misalnya, Bunda Maria, lalu Yesus, atau Santo Santa. Dan segala tindakan yang kita lakukan terhadap benda itu adalah suatu penghormatan. Nah, di sini agak berbeda pemahaman kita dengan orang yang menyaksikan kita. Sementara dalam iman kita diajarkan bahwa kita menghormati Santo Santa, Bunda Maria, dan tidak menyembah mereka, juga tidak menyembah patung-patung mereka itu, karena itu adalah hanya sarana, lambang, atau simbol. Nah, kita akan melihat lebih lanjut. Saya sebelum meyakini iman Katolik, saya juga mempunyai pemahaman bahwa orang-orang Katolik ini menyembah patung. Selalu dasarnya adalah selalu mengutip Keluaran 20 ayat 4 sampai 5. Di sana ada cerita atau e, cerita dikatakan bahwa Allah memberikan 10 firman Allah kepada Musa. Nah, membuat patung bagimu yang menyerupai apapun yang ada di langit dan di bumi dan jangan sujud menyembah kepadanya. Nah, ini adalah selalu dijadikan dasar untuk mengatakan bahwa bersujud atau membuat patung dilarang oleh Tuhan. Nah, hal ini juga kita bisa menemukan dalam berbagai ayat kitab suci yang seolah-olah Tuhan melarang membuat patung. Misalnya saja dalam Keluaran 23 ayat 24 dalam Mazmur 135 ayat 16 sampai 18, dalam Yesaya 42 ayat 8, Habakuk 2 ayat 18 sampai 19, Imamat 26 ayat 1, Ulangan 4 ayat 16, Ulangan 7 ayat 5, Tawarikh 24 ayat 18 dan juga banyak hal lain yang selalu saja digunakan untuk menyerang atau semacam menuduh iman Katolik telah melanggar perintah Allah yang melarang membuat patung. Namun setelah saya mencari lebih jauh apa sebenarnya makna dari penggunaan patung atau benda-benda yang digunakan gereja Katolik, saya menemukan bahwa sebenarnya ketika kita mengutip ayat ini secara lepas, dan menuduh bahwa ini adalah uh, suatu perbuatan yang dilakukan oleh gereja Katolik ini adalah sesuatu yang salah, maka kita akan seolah-olah mengkontradiksikan berbagai ayat di mana Allah sendiri juga menyuruh umat beriman untuk membuat patung. Misalnya, kita dapat melihat dalam kitab suci di mana Allah menyuruh Musa untuk membuat patung ular tembaga. Dalam bilangan 21 ayat 4 sampai 9. Di sana dikatakan Allah menyuruh Musa untuk membuat patung ular tembaga. Apa fungsi dari ular eh, patung ular tembaga ini? Fungsinya adalah supaya orang-orang Israel yang dipagut oleh ular tedung ketika melihat patung ular tembaga itu mereka sembuh. Dan hal ini Yesus sendiri dalam Yohanes 13 katakan bahwa sama seperti Musa ditinggikan eh, meninggikan ular di padang gurun, demikianlah anak manusia ditinggikan. Ini bagaimana Yesus ditinggikan di atas kayu salib dan hal ini dapat kita saksikan dalam gereja Katolik di mana salib yang digunakan dengan alasan-alasan tertentu Misalnya, kenapa ada korpus? Kenapa ada patungnya? Karena itu menandakan bahwa kaki dan seluruh tubuh Yesus tidak dipatahkan seperti dinubuatkan dalam kitab-kitab hikmat. Terutama misalnya dalam kitab Nabi Yesaya eh, dan juga dalam kitab-kitab lain. Nah, oleh sebab itu, ketika kita mengatakan bahwa tindakan yang kita lakukan untuk menabrakkan setiap ayat dalam kitab suci. Karena seperti saya katakan tadi dalam bilangan 21 ayat 4 sampai 9 Tuhan Allah atau Yahweh menyuruh Musa Musa untuk membuat patung ular tembaga. Selain itu, juga kita dapat menemukan dalam berbagai ayat misalnya dalam uh, eh, Yehezkiel, dalam semua kitab-kitab nabi-nabi di sana juga Tuhan menyuruh membuat patung. Misalnya saja dalam satu Raja-Raja 6 ayat 1 sampai 38. Bab 7 ayat 1 sampai 12. Di sana Tuhan memerintahkan Salomo untuk membuat patung kerub atau patung malaikat atau patung makhluk surga untuk ditempatkan di dalam bait Allah. Nah, ini menunjukkan bahwa Allah sendiri tidak melarang membuat patung selama patung itu digunakan sebagai sarana, sebagai lambang dan simbol. Allah melarang kita membuat patung apabila kita menggantikan Tuhan dengan patung atau dengan kata lain kita menjadikan patung ini adalah Tuhan. Itu yang dilarang oleh Allah. Dalam pandangan iman Katolik, Keluaran 20 ayat 4 sampai 5 itu yang dilarang bukan membuat patungnya, tetapi yang dilarang adalah membuat patung lalu sujud menyembah kepada patung itu atau menjadikan patung itu adalah Tuhan. Contoh saja, dalam Keluaran 32 kita mendengarkan kisah tentang ular tembaga tadi yang disalahgunakan oleh orang Israel lalu Harun mengatakan, "Dengarlah orang Israel, inilah Tuhan kita." Nah, ini adalah yang dilarang oleh Tuhan. Kita dilarang mengatakan bahwa patung itu Tuhan. Tetapi kita tidak dilarang untuk menggunakan patung itu sebagai sarana atau sebagai pengingat atau sebagai simbol atau sebagai lambang. Nah, hal ini menunjukkan bahwa dalam iman Katolik sebenarnya menafsirkan secara secara benar apa yang diyakini di dalam kitab suci atau apa yang dilakukan oleh bangsa Israel dengan membuat patung sebagai sarana. Nah, bersujud tidak selalu menyembah. Mengapa mengapa bersujud tidak selalu menyembah? Dasarnya sederhana atau bersujud dalam bahasa Indonesianya. Ketika itu bersujud tidak selalu pengertiannya kita menyembah apa yang ada di depan kita. Sama yang dilakukan oleh orang Katolik ketika berdoa di depan patung, di depan patung Santo di depan patung Yesus, di depan patung Bunda Maria. Apa yang dilakukan adalah satu penghormatan, suatu yang menunjukkan penghormatan. Tidak ada sama sekali ajaran Katolik yang mengajarkan bahwa patung yang ada di depan kita itu adalah Tuhan. Nah, ini yang sering disalahpahami atau salah kaprah banyak banyak orang salah kaprah mengenai ini. Nah, oleh sebab itu, dalam iman Katolik di dalam katekismus gereja Katolik ketika kita bersujud di depan gambar, ikon atau patung atau eh, simbol-simbol uh, yang kita gunakan dalam gereja Sesungguhnya kita tidak menyembah simbol itu. Yang sesungguhnya kita sembah atau hormati adalah apa yang digambarkan oleh simbol itu. Maka dasar gereja Katolik dalam menafsirkan Keluaran 20 ayat 4 sampai 5 adalah bahwa Tuhan melarang kita membuat patung untuk dijadikan Tuhan. Atau misalnya Eh, mungkin agama mengatakan patung ini Tuhan, itu yang dilarang. Atau kita mengatakan patung ini Tuhan, itu yang dilarang. Tetapi selama patung itu kita gunakan sebagai sarana, sebagai simbol sebagai Tuhan. Mengapa? Dalam bilangan 21 ayat 4 sampai 9, Tuhan Allah menyuruh Musa untuk membuat patung ular tembaga. Dalam kitab Raja-Raja, satu Raja-Raja tadi yang kita baca, juga Tuhan menyuruh untuk membuat patung malaikat. Nah, seandainya Tuhan melarang, maka sebenarnya dengan kata lain kita menuduh bahwa Tuhan sendiri melanggar atau mencoba melakukan apa yang sebelumnya telah dilarang. Itu ya. Karena dalam keluaran 20 eh, ayat 4 sampai 5 kalau kita terjemahkan lurus-lurus, maka supaya tidak bertentangan, maka kita harus satu satupun yang kontradiksi. Seandainya ada yang kontradiksi antara ayat itu, berarti ada yang sama ayat-ayat lain yang melarang pembuatan patung, itu harus kita tafsirkan dalam konteksnya. Keluaran 20 yang dilarang adalah membuat patung, lalu kita mengatakan patung ini adalah Tuhan. Maka yang sebenarnya dilarang bukan bukan membuang pat, membuat patungnya, tapi menyembah patungnya atau menggantikan Tuhan menggantikan Tuhan menjadi patung atau mengatakan patung ini adalah Tuhan itu yang dilarang mengapa mengapa itu penafsiran memerintahkan membuat patung ular nah apa yang diperintahkan Tuhan di situ supaya patung ular ini digunakan sarana bukan sebagai Tuhan maka otomatis secara garis lurus kita melihat bahwa yang dilarang itu membuat patung lalu menjadikan Tuhan. Nah, bilangan 21 ayat 4 sampai 9 membuat patung sebagai sarana. Dengan melihat patung itu maka mereka sembuh dari bisa ular. Lalu dalam satu raja-raja Salomo membangun bait Allah lalu diperintahkan membuat patung. Apa gunanya? Apa fungsinya sebagai sarana, sebagai untuk pengingat, bukan untuk disembah. Maka penafsiran yang seperti ini adalah penafsiran yang tepat. Jika kita kekeh mengatakan bahwa keluaran 20 melarang membuat patung, maka otomatis seluruh ayat-ayat dia adalah tabrakan. Dan ini merusak keimanan kita atau merusak tafsiran kita. Tafsiran kita akan bertabrakan satu sama lain. Demikianlah pembahasan kita pada seri pertama tentang penggunaan patung dalam gereja Katolik silakan komen di bawah uh, video ini tentang tema-tema yang ingin kita angkat dalam untuk kita bicarakan dan untuk ngobrol melalui WA silakan chat WA Bapak Ibu di dalam di, di bawah kolom ini dan berdiskusi berdialog untuk semakin uh, banyak orang memahami bukan hanya karena melihat saja, tetapi memahami cara jauh. Tidaknya dulu tanpa dasar. Sekian pembahasan kita dalam pertemuan live streaming kali ini. Dalam keterbatasan, dalam masa corona ini, tetapi melalui makna penggunaan simbol-simbol atau patung-patung atau media-media yang ada dalam gereja kita Salam sejahtera untuk kita semua dan shalom Tuhan Yesus memberkati.